A Freguesia de Maiorca tem o prazer de convidar para a Findagrim 2018. De 8 a 12 de agosto, Feira Industrial, Comercial e Agrícola de Maiorca. Dia 8 de agosto, Ana Malhoa. Dia 9 de agosto, Kim Barreiro. É Dia 10 de agosto, Toy dia 11 de agosto, Amor Verso. É assim, dia 12 de agosto, Os Red. Artesanato, gastronomia, cultura, tradição, comércio, indústria, inovação, paixão, razão e emoção. Fim da Agri Maiorca tem outro sabor.